Suenya, suenya. Okey, sekarang sudah pukul 5 pagi dan aku barai. Aku siap-siap untuk mandi. Wow, wow. Apa lah? Hmm, lima. Ha. Lima pagi. Rehearsal lima pagi woi. Assalamualaikum Selamat pagi Sekarang pukul 5 pagi Nak pergi rehearsal Ada show 6 pagi rehearsal di studio Nak tacap-tacap step Yelah Rehearsal sebenar pukul 7 pagi kat Subang Jadi 6 pagi ni kita nak kena ingat-ingat balik step Step lama saya lagi lupa. Okey. Terjumpa di sana. Woo. Oh, minyak nak habis. Minyak nak habis. Nak pergi cari sisa minyak. Kang tak sampai pula studio. Ayo. Baru boleh bergerak dengan tenang. kalau pergi pagi jam gila bangangnya ha, tengok ni pagi ni apa jadi pagi ahad 5.30 pagi eh clear and clean and clear tiada siapa-siapa clear tiada siapa-siapa bang studio tiada siapa-siapa clear bahayanya nampaknya saya seorang je baru sampai yang lain belum sampai lagi jadi kita tunggulah sampai dah sampai apa-apa kita tengok balik step step pun dah lupa kita ingat balik eh studio kat atas mah studio di atas di atas masa ni dalam pukul 7 pagi rasanya aku tak sempat nak rakam training tadi ha inilah video pagi-pagi layan Kau tengok suwe punya hari ni Kena taik burung pula Ui. Suri betul Hey. Um, golf club. Golf club. Dekat ada ada ada dekat open space. Ah, lepas tu masuk tu masuk. tu. Ucup dia. Beka ui. <laughs> masa ni tiba-tiba bilik kita orang blackout. Habislah makanlah dalam gelap. Cuci kereta.